Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii leo tena. Mheshimiwa Spika, kwanza nishukuru kwa hotuba nzuri ambayo Waziri Mkuu ameisoma jana ambayo imesheheni matumaini makubwa, lakini hoja yangu leo itakuwa ni umuhimu wa binadamu kutoa fursa kwa binadamu mwingine kuishi. Umuhimu wa binadamu kutoa fursa kwa binadamu mwingine kuishi. Mheshimiwa Spika, upo ukatili unaendelea juu ya binadamu, na sisi tusipokuwa makini, spishi yetu kama viumbe hai kama binadamu tunakwenda kupotea. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesoma jana namna ambavyo serikali imetekeleza mambo yake kwa mwaka ulioisha na fedha nyingi tulizowekeza huko zaidi ya trilioni nane kwa ajili ya kutengeneza miundombinu mbalimbali ya kuhakikisha kwamba ustawi wa binadamu katika nchi yetu unaendelea kuwepo. Ninaamini kabisa fedha nyingi tunazowekeza kwenye miradi ya kimkakati, nia na madhumuni yake sio kutusaidia sisi tunaoishi leo peke yetu. Tuna nia ya kuwasaidia watoto wetu tuna nia ya kusaidia wajukuu zetu. Tumewekeza zaidi ya bilioni mbili kwenye reli ambayo tunategemea itaishi zaidi ya miaka mia ijayo, na yamkini sisi katika miaka mia ijayo sisi hatutakuwepo. Tumewekeza katika bwawa la umeme ya bilioni nane bwawa la Mwalimu Nyerere hatutakuwepo. Tumewekeza katika, katika miundombinu ya viwanja vya ndege zaidi ya bilioni 77 na Iringa tumepata bilioni 41 kwa ajili ya kujenga kiwanja cha Chanduli kimefika asilimia 42, lakini tunajua tuliambiwa mpaka Septemba kitakuwa kimekamilika. Tunajua zitaletwa fedha, lakini nia na madhumuni ni kwamba tusaidie watoto wetu na wajukuu zetu na vizazi vijavyo kama Watanzania na Waafrika. Mheshimiwa Waziri Mkuu ameeleza mipango ya maliasili za taifa letu jinsi tunavyotaka kuendelea kulinda maliasili zetu, sio kwa ajili yetu sisi tu, kwa ajili ya watoto wetu na uzao ujao. Mama alivyojitolea kwa ajili ya kufanya ile uh, movie ya Royal Tour, nia na madhumuni sio ataiona yeye peke yake na awamu yake nia na madhumuni, wajukuu wetu pia waje waione. Mheshimiwa Spika, Yapo mambo yanayoendelea katika jamii yetu, tusipokuwa makini na tukienda kwa kukopi na kupesti, kwa sababu watu fulani wamesema au mataifa fulani yamesema, sisi tusipoamua kutumia akili zetu na kwamba tumepewa fursa na Mungu na sisi kama Watanzania kuamua mambo yetu, ipo wakati na sisi kama Watanzania tutoe fursa mataifa mengine yaje yajifunze kutoka kwetu, namna ambavyo tunalea watoto wetu namna ambavyo tunakuza watoto wetu. Sisi kama Waafrika hatukufundishwa kujifunza tu kwa watu wengine. After Mungu aliumba mtu mke na mme, hakuangalia kala ilikuwa ni kala gani. Kwa hiyo sisi na sisi watu wengine, mataifa mengine wanatakiwa waje wajifunze namna ambavyo Afrika inatunza watoto wake. Mheshimiwa Spika, hapa katikati ukatili kwa watoto wetu umezidi mno tunashangaa hatuelewi imetokea wapi imekuwaje waziri mkuu ameeleza hali ya usalama wa nchi yetu na utulivu iko vizuri mipaka yetu iko vizuri kweli wote tunashuhudia tuko vizuri lakini kumbe ndani ya nchi kwenye uzao wetu tayari hatuko salama watoto wetu wamefanyiwa vitu vya ovyo mno leo kumbe humu ndani tuna taasisi Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kuwind up nani hotuba yake ameeleza mambo muhimu ambayo anataka yafuatwe. Moja katika yale sita ameeleza jambo la tatu. Mheshimiwa Spika anasema viongozi wote wa serikali, dini, mila na vyama vya siasa wakemee kwa nguvu zote ushiriki wa sehemu yoyote ya jamii katika matendo yasiyoendana na mila, tamaduni na desturi za Watanzania. Hii ni pamoja na wazazi na walezi wote kikamilifu katika makuzi na malezi bora ya watoto yatakayosaidia kuwaepusha na vitendo viovu. Mheshimiwa Spika, it's high time swala hili linalohusiana na ukatili kwa watoto wetu, ulawiti kwa watoto wetu, ubakaji kwa watoto wetu, maswala ya ndoa za jinsia moja yasifumbiwe macho, tuyaonge tuyaongelee misikitini, tunaanza hapa bungeni, tuyaongelee serikalini, tuyaongelee kwenye familia zetu. Tutapotea, hizi reli zitakuja kupandwa na popo kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Huo umeme hautakuwa na maana, haya majengo makubwa tunajenga hayatakuwa na maana. Barabara mnatujengea Iringa kwenda Rwanda National Park, nani atapanda? Nani ataangalia wale tembo? mimi nimesema lazima binadamu mmoja ape fursa kwa binadamu mwingine kama babu yangu mimi asingelitoa fursa kwa baba yangu mimi leo ningelikuwa wapi angeamua babu yangu mimi aolewe na babu mwingine wa kijiji kile ingelikuwaje mimi leo ningelikuwa wapi kama mama yangu anaona ndoa zina shida akaamua mama yangu kuolewa na mwanamke mwingine mimi leo ningekuwa wapi Lazima vijana wetu waambiwe ukweli. Sisi tunawapenda, tunawaheshimu, ndio maana tunawekeza. Ndio maana mama akawia anazunguka huko na huko, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunalinda Watanzania na uzao wao. Sasa leo tukikaa tukakaa kimya kwa sababu ni human right human right ipi wakati sisi hatupewi hatutoi fursa sisi tulipewa right ya kuishi na moja among the human right ni haki ya mtu kuishi na wewe unatakiwa kutoa fursa kwa mtu mwingine aishi you don't give the right halafu unataka upewe right haiwezekani twende kwenye mashule yetu na si swala tu la serikali kusema kwamba sasa serikali ije hapa maendeleo ya jamii watuambie hiyo jamii wanatuza ni ipi hii mipango tunatenga ya nini haya mabilioni ya fedha tunaweka ya nini kama hayataangalia uzao wa tumbo letu kama hatutaangalia watoto wetu wanaishi vipi leo watoto wako kwenye vulnerable environment hawaelewi waende wapi wakija majumbani tafiti za UN zinaonyesha kwamba 66% ya watoto wanafanyiwa ukatili majumbani kwa wazazi wao ambayo inayobaki ni shuleni na sehemu zingine wanakwenda mashuleni tena wale guardians ambao tumewakabidhi watoto nao tena wanawabichi watoto wanawafanyia ubakaji watoto tanzania where is this country heading to sisi we need to be a role model in this world other people they should come also and learn from tanzania kwamba na sisi tumeweza kuwagroom watoto wetu sio lazima tuige kila kitu from them hata wao wenyewe wame confuse I heard, nimemsikia bado ni mwenyewe anasema anasema my mom alisema tu it is sinful, halafu akasema it's cruel kwa binadamu, ni ukatili binadamu. Wenyewe hawaelewi, yani they don't know what to say, they find somewhere to read, wanataka mahali wakajifunze. Tanzania we are ready, tulikuwa tuna raise vipi watoto wetu? Leo Japani wanaangaika kwamba uzao wao ume, unakwisha kwa sababu mwanamke ana uwezo wa kuzaa mtoto moja pointi tatu. Kwa sisi tunasoma hesabu, manake kati ya wanawake wanne uh, wanayezaa watoto wawili ni mmoja tu, wengine wanazaa mmoja, mengine labda hawazai. Watu wanaona population yao inashuka, they are fighting. Waziri mkuu yule ana fight namna gani ainue population yake. Sasa kama it's human right wao kuwaona wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume, kwa nini wanawafosi watoto wetu waingie kwenye hizo kwa kuwalazimisha kufanya vitu wao nao wagrow wafike waamue wenyewe mimi nashindwa kuelewa NGO ndani ya nchi hii mimi nimerudi Iringa nimekutana na hiyo vijana wanaambia kuna mahali mmetupeleka tukafundishwe tukopeshwe lakini madam mbona kama vile watufundisha mambo fulani in this country tumewaruhusu. Alafu hiyo hiyo wizara ya maendeleo ya jamii, hiyo hiyo ndio inasajili NGO, hiyo hiyo ndio inatoa ya jamii, hiyo hiyo ndio inatuletea watu wanagawa virainishi. Mheshimiwa Spika, look here, we are privileged to be leaders in this country. Ni neema, it's a grace. Tusije tukajiona kwamba sisi ni we are graced, na tusiposumia neema hii vizuri Leo tukikaa kimya, Mungu atainua mawe, atasema, ila sisi na uzao wetu utapotea. Mheshimiwa Spika, mimi narudia tena, binadamu atoe fursa ya binadamu wengine kuishi. We love them, they are our kids, ni watoto wetu, tunawapenda. Hata walioingia kwenye mifumo hiyo ya ndoa za jinsia moja au ushoga, hatuwachukini watoto wetu. Mtoto wako atakuwa kibaka, utamkataa? tutafute mbinu za kuwasaidia wale watoto wetu think kwamba dunia imeadvance scientifically let that science prove kwamba inaweza kusolve problem kama hizo sayansi tuhakishie inaweza kumsaidia kijana wetu wa kiume aliyeingeji huko amepoteza kabisa viungo vyake nguvu zake hazifunction atusaidie hatujamaliza bado kupambana na matatizo ya uzazi wa wanawake. Leo tuanze kupambana na kubadilisha matumbo ya wanaume yao ya wamama, inawezekana? Haya tu ambayo ni original tumepewa bure, tumeshindwa kuheshimiwa. Mheshimiwa Jessica Msambata vangu, muda wako umeisha, dakika moja, amalizia. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Ninaomba waheshimiwa bunge tusimame pamoja kwa agizo hili, twende kwa pamoja. Ukisimama hapa weka weka kidogo mbwembwe. Haiwezekani, ubunge wetu hauna maana kama watoto wetu hawatakuwepo baada ya miaka kumi. Hatuko tayari kuacha Tanzania iwe ni nchi kama ilivyo Sodoma na Gomora, Azalia na Popo. We are not ready, we are here to make sure Watanzania wanaendelea kuwepo katika ulimwengu huu mpaka ukamilifu wa dahari. Asante Mheshimiwa Spika. Aye. Asanteni sana Mheshimiwa Ali Yahya Mhata, atafuatiwa